para buscar, para añadir un baremo o una matriz de, valoración, una rúbrica, hay que ir a recursos y luego aquí a añadir. Se oprime añadir. Aquí indica que quiere añadir un baremo. Así que oprimimos aquí. Uno le da el nombre al varemos o la rúbrica aquí lo puede llamar por ejemplo tasar lo describe tipo de materia que es que puede ser por ejemplo de de vamos a buscar aquí rapidito de educación y que se encuentra en su biblioteca personal o, el centro y luego lo guarda aquí vemos que se va a crear esa, ese baremo o esa rúbrica y luego uno lo busca en la biblioteca para usarlo luego en otros cursos.